ಪಿಪಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಹುಲ್ಲುಡುಗರು ಕೊಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕತ್ತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾವಾ ಓಹೋ ಹೋ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ದನಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಇದು ಮೆಟ್ಲಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಬಂಡೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಥರ ಸೀತೆ ಸರ್ಗ ಅದು ಸೀತೆ ಸರ್ಗ ಮೈದ ಬಂದ ಹಾ ಹಾ ರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಂಗೇನೆ ಸರ್ಗು ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೂ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಹುಟ್ಕೊತಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೋಗಿದ್ರೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಜಾಗನೇ ಅಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೂ ನೀರು ನಿಂತು ನೀರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೋಗಿದೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಸೀತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೀತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸೀತದ ಕಲ್ಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರೋದಂತೆ ಆ ಸೀತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆರಗು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತಾಕೊಂಡೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇದೇ ಥರ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೈಟ್ ಹೈಟ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಂಟಪ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಹೋಮದ ಕುಂಡ ಇದು ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣದೆ ನಂದಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಯೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನಾನು ಸರ್ ಸ್ಫಟಿಕ ಲಿಂಗ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಿತ್ತಾಕಿದಾರ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ते एक भाषा ना हिंदी में पढ़ लिया ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಎಷ್ಟೇ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಆರಾಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ರೆ ಮನ್ಸು ಹಗುರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುರು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಗಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗುರು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾವುಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಬೀರ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೊರರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಬೆಟ್ಟ ನಮ್ದಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ತು ಗುರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರು ಹಶು ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಏನು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗಂಗೆ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಇದೆ ಆ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಲಿ ನೀರು ಇದೆ ಗುರು ಇದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೆ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಯೋಂಥ ಕಲ್ಲು ರುಬ್ಬೋದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬಂಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆ ನೀಲಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಗೋಶಾಲೆ ಆ ಗೋಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಈ ಬೆಟ್ಟನ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆ ಈ ಈ ಥರ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಈ ಥರನೂ ಇಲ್ಲ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಬಂದಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಊದಿ ಪಿಪಿ ಪಿಪಿ ಉದಯ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿ ಬಾಬು ಏ ಬಿಡು ಕೆಳಗಡೆ ಜನ ಹೋತಾವೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಂತಕ ಹೋದವು ಏನಿಸ್ರಿ ಓದಿ ಏನಲ್ಲ ಅವನು ಗಟ್ಟಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಜ್ವರ ಹೋಗಯ್ಯ ಏ ಎಲ್ಲ ಓತು ನೀರು ಬೇರ್ಕೊಂಡವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತೇವೆ ಕೆರೆ ಇದೆ ತಲೆನೇ ಕಟ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗೆ ರೂಢಿ ಆಗಿವೆ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಂಗಿಸಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಾತ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರಿದೇ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ take care bye see you